التطبيق الثالث استراتيجية البطاقات المروحية أولا يتلقى كل فريق خمس بطاقات من المعلم كل بطاقة تحوي سؤالا واحدا فقط يقوم المعلم بشرح خطوات التمرين ويحدد وقتا للحل يمسك الطالب رقم واحد في كل مجموعة ببطاقات الأسئلة في شكل مروحة ويطلب من زميله من رقم اثنين في المجموعة التقاط البطاقة بشكل عشوائي يلتقط الطالب رقم اثنين البطاقة ويقرأ السؤال بصوت واضح تسمعه المجموعة ويسمح بدقيقة للتفكير ثم يجيب الطالب رقم ثلاثة على السؤال يرد الطالب رقم أربعة على الإجابة وبالنسبة لإجابات صح أم خطأ يتحقق الطالب رقم أربعة من الإجابة من الكتاب المدرسي ثم يقوم إما بالثناء أو الإرشاد يقوم الطلاب بتبديل الأدوار ثم يدور شخص واحد في اتجاه عقارب الساعة لكل جولة جديدة مع إلغاء البطاقة المستخدمة الاستواء العالمي إلى نصفين هما شمال وجنوب صح؟ متأكد؟ ها؟ آه. إيه صح متأكد؟ ما تحتاج ترجع للكتاب؟ لا إذا بتوهق ترجع للكتاب صح صح صح الآن أنت متأكد بعد؟ يلا الحين تحول أسئلة تحول أسئلة عندك يلا ويشيل البطاقه اللي تم استعمالها والان يا سلام على ماجد خط الاستواء هو خط اساس دوائر الارض تعيد السؤال بصوت اوضح خط الاستواء هو خط اساس دوائر الارض فما رقمه؟ ما آه انت راح شنو؟ تجاوب ما ما صفر صفر صفر متاكد؟ صح متاكد انت بعد؟ صح ممتاز عندك السؤال عالم من السبعين الشمال آه، شمال وجنوب صح ولا غلط؟ صح صح صح مع تحيات فريق التعلم التعاوني في مدرسة أحمد السقاف تابعونا على الإنستغرام والتليجرام